Saluton. Tagon tridec. Du au tridec tri? Mine plum memoras. De la tro disoligen Amsterdamo. Do, hodiau, mi volas raconti o mete al vi pri la conveno de la Amsterdama rondo, quion mi vidis pri la temo kiwi strategioi vi kiwi kiwi in strategio in vi adoptas por vivi bone resti sanai dum la coronavirus a tempo kai compreneble estis eh, multai respondoi kai venis uh, suffice granda nombro da homoi inter alie du subtenantoi kai unu amico de la medito serio do corandan con andris paul kai stefan do interesse estis che generale sperantistoi ne timas enuigi char uh, eh, esperantisto i havas multa in afero in por fari kai tio signifas ke la interesato i pri esperanto estas scivole mai homoi generale do la laula fisica nivelo la la fisica malhelpo movigi estas tre frustra por multai sed pli ol tio la manco de perspectivoi pri la fino de la limigo de la liberoi cae la neclara strategio de la evoluo au disvolvigio de la sozio estas fonto de maltranquilezzo generale, psiche ca immense. Ali flanque estas multae occasoi por lerni nova in capablo in exemple kia maniere filmi kai aliei aferoi kai estis eh, interessa discuto pri la estontezo de la esperanto recontigioi kiui eble igios ne nur locai sed ancau tut mondai pere de la reto kai combinitai reale virtuale sen depende de la viruso char la tecnologio la bit tecnologio non normaligis Do, ni povas diri che temas primar facila shangio, sed estas anca opportunoi por pli bonigi nian esperanta vivon, esperantan vivon. Coran dankon, cae restu con ni, con mediti. profunda medito. Mi volas legi con vi el tiron e la gazeta articolo e la revuo page ducent quardec nao la titolo l'articolo estas pri reformoi en esperanto sed la el tiro kion mi laut legos con vi ne specife temas pri esperanto. Nia a shipo estas nun en la mezo de la maro. Gi iras bone, kaj gi nagas bon orde al sia celo. Tial ni gardu nin fari kun gi ia in experimento in kaj el malpazon inter la shipanoi en la mezo de la maro. Ni atendu gi la shipo venos alla haveno. carai shainas al mi che ci tiu i vortui tre taugas alnia nia covima e poco char shainas al mi che la malpazzo inter la shipanoi estas tia tia il granda del foie che gis la punto che la shipo mem tie tio estas la sozio riscas rompigi fracasante sin en milionoi da eroi kiui facte ne povas plu nagi ien ein. Yes, shipo in agias ie la tempo de esame hof tio esa slavismo ki un ani ne usas. Nu bone. Ni nagiu. Sed ni nagiu cune. Per nia shipo. Alla celo, alla haveno. Kai espereble ni atingos cin baldau ancoran dankon pro via atento. Gis morgo, cae ciel ciam, antauen, sen fine.